你等一下，哎，所以你们是有钱啊！快等一下，你这个是……阿斌，走开一下！等一下，拍照收一百。阿斌，走开一下啊！耶！